කාලෙ ගවෙදී දැකතානේ අනිබෙන්ට බැටදෙන් තිරිසඟ බොදි මානි ගවෙදී දැක ප්‍රාණේ අනිබෙන්ට බැටදෙන් ඔයාල බඳ රඳ බිඳ උඳ කොඳ ලමි සිංහ සඳ කාලෙ මානි ගවෙ ඉන්න බස්සයා අල්ල බඳ රඳ බිඳ උඳ කොඳ ලමි සිංහ සඳ කාලෙ මානි ගවෙ ඉන්න බස්සයා දම සීලේ රත්න රජ ලමි දම වෙන්නේ පසින් දෙකින් බස්සයා ಕೋಲಹಾಲ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನ ಕಾಲ ಕುಸುಂದ ಕೋಲಹಾಲ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನ ಕಾಲ ಕುಸುಂದ තේජසාර සීලවන්ත නම සංඝ බෝධි රාජ බංග කරලා මිනන මාලික සොයා තේජසාර සීලවන්ත නම සංඝ බෝධි රාජ බංග කරලා මිනන මාලික සොයා මේ සංඝ බෝධි මාලික වේදී එක ප්‍රාණ හානි වෙත බැක දෙක් සීනි සංඝ බෝධි මාලික වේදී එක ප්‍රාණ හානි වෙත බැක දෙක් බැට දෙන්න සිරි සංග බෝධි මාලි ගවෙමින් එක පානේ හනි දෙන්න බැට දෙන්න අල්ලා බඳා රඳා විඳා උඳ කොඳලා විසින් දෙතන කාලේ මාලි ගවෙ ඉන්න වසලා අල්ලා බඳා රඳා විඳා උඳ කොඳලා විසින් දෙතන කාලේ මාලි ගවෙ ඉන්න වසයා දන්න සීලේ රක්න රජලා මිනිසා දම වෙන්න පසින්ද ඉඳ බස කොලහල සිත වෙන්න කාලෙ පොසුඳා කොලහල සිත වෙන්න කාලෙ පුසුඳා තේජසාර සීලවන්ත ධම්ම සංඝ බෝධි රාජවංග කරලා මිනර මාලිගස්සයා තේජසාර සීලවන්ත ධම්ම සංඝ බෝධි රාජවංග කරලා මිනර මාලිගස්සයා සංඝ බෝධි මාලිගා වෙනවා එක ප්‍රාණහානි වෙත බැට දෙවි සංඝ බෝධි මාලිගා වෙනවා එක ප්‍රාණහානි වෙත බැට දෙවි